Samba aqui na história Rumo à conquista, rumo à vitória Testemunhas as essas memórias É, eu cheguei pra incomodar Vai ter que se orientar Fala baixo e não chora Ditadura não comanda nessa hora Minha verdade, free yourself é história Você vai ter que me aguentar Vai ter que se misturar Ou cai pra tá trás Cheguei

isso não vale nem de esmola Eu não vim pra te agradar, vai ter que me respeitar Sou um lacre da hora Sua ofensa fez nascer a minha história Só cuidado que teto de vidro história Olha a cabeça, uh, olha a cabeça, uh Cuidado com o que vai falar Cheguei Essa é pra quem fala, bala, bala, bala, bala bala bala bala bala bala bala Bala bala bala bala